Hi guys, la Gairola Cicos, ciao ragazzi, oggi sono qui a presentarvi, diciamo, a farvi vedere la più grande vendita di casse del magazzino che si può fare in GTA Online. Come vedete eh, la, la, mm, diciamo, la vendita del magazzino non è stata effettuata da me ma da un mio caro amico che mi ha aiutato a fare questo video e, e diciamo che poi io ho aiutato in sessione. Ehm, la vendita massima di casse sono di 111 casse, cioè del magazzino più grande, e ehm, il ricavo massimo è di 2.220.000. Le modalità ragazzi sono diverse, ho visto vari, vari modi, mm, diciamo che il gioco um, ehm, ha la possibilità diciamo, di vendere queste casse. Uh, nel nostro caso um, dovevamo trasportare questi Kuban, questi aerei che erano predisposti lì all'aeroporto alla, al punto esatto diciamo della mappa che sarebbe la, la pista d'atterraggio di Trevor Uh, in questa sessione qui eravamo solo in 6 o 7 ma eravamo tutti amici praticamente c'erano alcuni amici miei un altro amico straniero di, di questi miei amici ma uh, era una sessione tranquilla ecco in generale ragazzi siccome si può fare solo in sessione pubblica, di solito è meglio fare delle vendite del genere, anche perché l'ho provato sulla mia pelle venendo un carico che mi è stato poi scoppiato. È meglio farlo in qualche sessione più tranquilla, cercare di trovare una sessione con pochi membri che ti possono, ti possono meno rompere i coglioni, ecco. Um, quindi abbiamo, erano tre aerei da trasportare, io e altri, questi altri due amici abbiamo trasportato questi Kuban alla pista da, da, diciamo di Trevor e praticamente all'atterraggio ovviamente c'è sempre l'intoppo che sono quei, eh, quegli scagnozzi ecco quelle diciamo, persone che, che, cercano di spararti di ucciderti ma ehm, eh, facilmente si possono uccidere ecco basta un po' di pazienza infatti io ho più lontano eh, l'aereo e come vedete poi ho cominciato a sparare addirittura a cerchinarli o mm, comunque a fare cose del genere l'idra mi è stato prestato dal, dal al mio compagno perché non ce l'ho. Eh, in effetti questo è per chi aiuta, diciamo, e questa è una nota dolente, eh, perché Rockstar potrebbe fare molto di più riguardo a questa cosa, per chi aiuta, diciamo, a fare questa vendita che è di 2 milioni e 2, ricordo il valore, c'è solo una ricompensa di 10.000 dollari ragazzi, cioè a me sono stati dati solo 10.000 dollari e questa è una cosa ridicola. Eh, mm, mi faccio due domande perché dico, ma se una persona deve aiutare un, un'organizzazione, una CEO, a consegnare un, una cassa del genere, comunque a, a, a, ad aiutare proprio la sua organizzazione. Poi il ricavo è questo, cioè praticamente neanche l'1% di quello che prende poi il capo. È ridicolo perché almeno dovrebbero inserire una, un'impostazione, una future come, come, c'è in quella delle rapine, cioè dove il capo decide quale percentuale può prendere mm, lui e quale percentuale possono prendere i suoi diciamo aiutanti, ecco tra virgolette. Quindi non capisco perché Rockstar non abbia inserito questa cosa. Spero che la, la aggiustino perché veramente poi già in sessioni pubbliche, se, se, siete in più di 15 giocatori, forse già lo saprete, è difficilissimo vendere la roba ma anche prendere le casse, andare, a meno che non, non siete proprio, avete 4, 5, 6 alleati in squadra, ma comunque possono, si possono sempre creare intoppi. Questo perché sapete bene che Rockstar inserisce una notifica quando qualcuno sta prendendo le casse dove promette di far guadagnare RP e, e i soldi quando alla fine si trattano di 2000 dollari e 2000 RP che magari dovete spendere due o tre eh, missili eh, di bazooka o munizioni e quindi di quei 2000 dollari su persi. Quindi anche questo è sbagliato. Dovrebbero bilanciare molto di più sia questo aspetto qui, sia l'aspetto del diciamo, pagamento dei, di aiuto aiuta diciamo, l'organizzazione a prendere le casse e a venderle. Anche perché così si, possa, si può incentivare a, una, a, un miglioramento dell'organizzazione in generale. Questo è tutto ragazzi, io mm, spero che, cioè mi, mi, fa piacere che voi mi stiate supportando in questa maniera. Arriviamo almeno al 1000 like in questo video, io sto cercando di riempire il mio magazzino, mm, però il mio è medio, e cercherò di portarvi un video per farvi vedere a me come è capitato, diciamo, la modalità di come sia capitato. Domani vi porterò sicuramente la nuova modalità Power Play che è uscita con il nuovo aggiornamento insieme alla grotti X80 Prototype. Tra l'altro sto facendo i soldi per comprarla sul mio account principale, sul mio primo account. Questo è tutto ragazzi, io mm, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video. follow e nois!